يا حبيبة قلبي قبل ايه؟ عشتيني يا بنت اه والله يا بنت وحشتيني طب اقول لك على حاجة سر بنت بحبك يا بنت